Kasihku maafkan suara ini dengarkan Ku rasakan semua ini menjadi kenyataan Kekasihku Rasanya mungkin aku sedang Terhanyut dalam rasa cinta rindu dan kasih sayang forgive. Aku sedang terayu dalam rasa cinta Rindu dan kasih sayang